Euskadin alokairuaren batazbesteko prezioa mila irurogeita sortzi eurokoa da. Horrek esan nahi du Euskal Gizarteak soldataren euneko irurogei bideratu behar duela etxe bizitzarako. Naturgiko presidente esekutiboa Francisco Reinesek berriz, egunean amairu mila bosteun euro baino gehiago irabazten ditu gure etxeetatik ateratzen diren fakturekin. Oligopolio elektrikoko handikiek beren zorroak betetzen dituzte argia pizten dugun bakoitzea. Ordain dezatela.